लिबर ऑफिस मॅथ वरील स्पोकन मध्ये आपले स्वागत या मध्ये आपण सेट ऑपरेशन्स लिहिणे क्रमांकाद्वारे फॅक्टोरियल्स आणि क्रॉस रेफरन्स समीकरण लिहिणे शिकू यासाठी चला सर्वप्रथम आपण मागील मध्ये तयार केलेले रायटर डॉक्युमेंट उदाहरण टी उघडू येथे चला डॉक्युमेंट्सच्या शेवटी जाऊ आणि नवीन पेजवर जाण्यासाठी कंट्रोल एंटर दाबू आणि सेट ऑपरेशन्स टाइप करून दोन वेळा एंटर दाबा आता मॅथ उघडू पुढे जाण्यापूर्वी फॉन्ट साइज 18 पॉइंट पर्यंत वाढवू अलाइनमेंट लेफ्ट मध्ये बदला चला आता सेट ऑपरेशन्स लिहिणे शिकू मॅथ कडे सेट निर्देशित करण्यासाठी एक वेगळे मार्कअप आहे जे निराळ्या एलिमेंट्स चे एकाकीकरण आहे स्क्रीनवर दर्शविल्याप्रमाणे फॉर्म्युला एडिटर विंडोमध्ये चार उदाहरणाचा सेट लिहूया सेट ए मध्ये 5 एलिमेंट्स आहे सेट बी सेट सी आणि set D equal to 6 and 7 प्रत्येकी दोन एलिमेंट्स सहित आहे सेट्स च्या कंसासाठी आपण ब्रेस आणि ब्रेस मार्कअप चा वापर करू शकतो आपण युनियन्स आणि इंटरसेक्शन्स प्रमाणे सेट ऑपरेशन्स लिहू शकतो सर्वप्रथम युनियन ऑपरेशन लिहू बी युनियन सी साठी मार्कअप आपण वाचल्याप्रमाणे समान आहे रिझल्टिंग सेट 1, 2, 6 4 आणि 5 आहे जे दोन्ही सेट्स मध्ये सर्व निराळ्या एलिमेंट्स ना समाविष्ट करते पुन्हा इंटरसेक्शन ऑपरेशन साठी मार्कअप आपण वाचल्याप्रमाणे समान आहे इंटरसेक्शन दोन्ही सेट्स मधून केवळ समान एलिमेंट्स समाविष्ट करते बी इंटरसेक्शन डी चा निष्कर्ष 6 आहे आणि आपण असेही लिहू शकतो सेट सी सेट ए चा सबसेट आहे सी मधील सर्व एलिमेंट्स सेट ए मध्ये आहेत यासाठी मार्कअप आहे सी सबसेट ए येथे तिसऱ्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्ही एलिमेंट विंडोच्या शोधद्वारे अधिक सेट ऑपरेशन्स लिहिणे शिकू शकता व्ह्यू एलिमेंट्स सेट ऑपरेशन्स वर जा आता आपल्या कार्यास सेव करू फाइल सेव वर क्लिक करा चला आता फॅक्टोरियल फंक्शन्स लिहू आपण जे तीन सूत्र थोड्याच वेळात लिहिणार आहोत त्यासाठी 1 ते 3 पर्यंत क्रमांक नेमून देऊया हे आपणास राइटर डॉक्युमेंट्सच्या आत कुठेही त्यास क्रॉस रेफरन्स करण्यास मदत करतील चला राइटर ग्रे बॉक्सच्या बाहेर तीन वेळा क्लिक करून नवीन पेजवर जाऊ कंट्रोल एंटर दाबा फॅक्टोरियल फंक्शन टाइप करा आणि दोन वेळा एंटर दाबा आपल्याला मॅथ उघडणे माहित आहे परंतु राइटर मध्ये ऑब्जेक्ट उघडण्याची आणखीन एक पद्धत आहे यासाठी राइटर डॉक्युमेंटवर केवळ Fn लिहा आणि F3 दाबा आता आपण नवीन math object E is equal to M C squared आणि त्यासह उजव्या बाजूवर कंसात क्रमांक एक पाहत आहोत याचा अर्थ आपण हा फॉर्म्युला या डॉक्युमेंट्स मध्ये एक क्रमांका कुठेही क्रॉस रेफरन्स करू शकतो हे कसे करता येईल याबद्दल आपण नंतर सविस्तरपणे शिकू आता मॅथ ऑब्जेक्ट वर डबल क्लिक करू फॉर्मॅटिंग करा फॉन्ट साइज़ 18 आणि लेफ्ट अलाइनमेंट ठीक आहे आता फॅक्टोरियल साठी उदाहरण लिहूया फॅक्ट मार्कअप फॅक्टोरियल चिन्ह दर्शित करते चला तर आमच्या सह सध्याचे सूत्र पुन्हा लिहा 5 factorial is equal to 5 four 4 three 3 two 2 one 1 equal to one 120 येथे मार्कअप पहा येथे नवीन मॅथ ऑब्जेक्ट आपले पुढील सूत्र लिहू यासाठी सर्वप्रथम रायटर ग्रे बॉक्स बाहेर तीन वेळा क्लिक करा या पेजच्या शेवटी जाण्यासाठी डाउन एरो की दोन किंवा तीन वेळा दाबा दुसरा मॅथ ऑब्जेक्ट उघडण्यासाठी एन टाईप करा आणि एफ3 दाबा पुन्हा आपण फॉर्मॅटिंग पुनरावृत्ती करू आणि फॅक्टोरियल डेफिनेशन सहित सध्याचे सूत्र पुन्हा लिहू n factorial is equal to prod from K is equal to 1 to n O F K लक्ष द्या प्रॉड मार्कअप जे निष्कर्ष दर्शवित आहे समेशन साठी सिग्मा च्या समान आहे आता अगोदरच्या दोन प्रमाणे तिसऱ्या मठ ऑब्जेक्ट सह परिचित होऊ आणि स्क्रीनवर दर्शविलेल्या दोन कंडिशनल सूत्राप्रमाणे फॅक्टोरियल डेफिनेशन पुन्हा लिहू लक्ष द्या बायनॉम मार्कअप जे दोन घटकांचे उभे ढीग दर्शविते आणि अधिक चांगल्या अलाइनमेंट सहित मदत करते आता आपण पाहू की या सूत्रास आपण क्रॉस रेफरन्स कसे करू शकतो यासाठी नवीन पेज वर जाऊ आणि An example of factorial is provided here. Type करा आता इन्सर्ट मेन्यू आणि क्रॉस रेफरन्सवर वर क्लिक करा नवीन पॉपअप मध्ये टाइप सूची मधून टेक्स्ट निवडा नंतर सिलेक्शन सूची मधील पहिला आयटम जे आपण लिहिलेले पहिले सूत्र दर्शवित आहे त्यास निवडा आता इन्सर्ट रेफरन्स टूल सूचीमधून रेफरन्स निवडा आणि एकदा इन्सर्ट आणि क्लोज वर क्लिक करा कंसात असलेला क्रमांक एक आपल्या टेक्स्टच्या पुढे दिसेल आपण हे केले आहे या क्रमांकावर क्लिक करून यास टेस्ट करू आणि लक्ष द्या की आपण लिहिलेल्या पहिल्या सूत्राच्या स्थानावर कर्सर आलेला आहे तर अशा प्रकारे आपण राइटर डॉक्युमेंट्स च्या आत कुठेही सूत्र क्रॉस रेफरन्स करू शकतो आता आपल्या कार्यास सेव करू येथे मठ संदर्भित काही लिंक्स आहेत जी डॉक्युमेंटेशन लिंक वरून डाउनलोड करा तुम्ही मठ वरील अधिक माहितीसाठी खालील वेबसाईटला भेट देऊ शकता आणि शेवटी तुमच्यासाठी येथे असाइनमेंट आहे रायटर डॉक्युमेंटचा वापर करा या ट्युटोरियल मधील उदाहरणाचा सेट वापरून A union in brackets B union C is equal to in brackets A union B union C तपासा आ बी चा निष्कर्ष लिहा आणि रायटर डॉक्युमेंट मध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फॅक्टोरियल सूत्रास क्रॉस रेफरन्स करा हे ट्यूटोरियल येथे संपत आहे संक्षिप्त रूपात आपण सेट ऑपरेशन्स लिहिणे क्रमांकाद्वारे फॅक्टोरियल्स आणि क्रॉस रेफरन्स समीकरण लिहिणे शिकलो स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education H ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे हा project contact spoken dot O tutorialorg द्वारे समन्वित आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे या ट्युटोरियलचे भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद